نہیں مردہ کام کر میں تیرا ذکر کرا لوگ آخنا شروع کر دیتا ہوں اللہ

نبي يا نبي يا نبي يا نبي المدد المدد یا یا نبی باہر آئی آئی آئی آئی

بڑی مہربانی مل کے نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی ڈر کو ماشاءاللہ اب آتا تو میں ترجمہ کر کروں فرمائے فرقرونی خال کے کہیں حق نے فرمایا میرا ذکر کرو اپنے معبول فرمایا سونے پر بڑی مہربانی گرامی قدر حضرات کوئی نہ بول کیونکہ میں نے کہا دو تھو میں رہی ہے جتے کائنات چوڑی پھیلا کے چھڑی ہے سبحان اللہ کوئی نہ بولے پروا کوئی نہیں فیصلہ تھا والے ہو مقدر والے ہو سید آپ چل کے آگئے دو تھا مقدر والیاں نے ایک کربلا ایک فیصلہ بادی سرزمین سیدوں تھے مہربانی حضرات تو بندہ جا کے میں کھانا پکایا کیتا کیتا تیرے انا جی کیا پیندے پیندے سبحان اللہ کو سبحان اللہ اللہ تعالی سارا نو آباد رکھے وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں میں آپ دا پیر راضی کرنا ہے کیونکہ جندا پیر راضی ہو جائے نہیں پر مہربانی میرے نبی دی

گلہ توجہ نہ سکتے پیر احمد علی جام سلسلہ نقص بند بہت بڑے پیر پیر احمد علی جام کر دے کی سنو آپ شیر کی سواری کر دے فرما دے فرید فرما دے پاہر آ میرے شیر واسطے کھانا تو میں نے سلام کر انہیں آکھا جے جی میں نے

مریدایا کیا تو صرف ولی ہے او نالے ولی بھی ہے نالے سید بھی ہے نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان علی علی پر شہدہ شریف بڑی مربانی اللہ جانا سالہ مبارک ہے اور حسنی بھی سید حسینی بھی

لپی گھر دی نوکری کر کے لبھی یہ ندی آپ کی